Música aplausos, que se los aplausos. Porque tenemos la participación, más la cultura con nosotros. Muchas gracias por este apoyo. Gracias. Cedelio. La Casa de las Lenguas.